Cae la noche y la cosa se pone buena. pero la filo y hay mujeres solteras. Entro a la disco y en la barra estaba llena. Por lo que veo ya me pinta la música que ready. Lord. del momento. ひひひひ